你们想明心见性，都知道六祖说这个不明心见性的修炼是为盲修瞎练。怎么明这个心？怎么见那个性啊？明心，你要知道心在哪儿。你们的心在哪儿啊？是不是你们在听的这个心叫识神？你们用耳朵在听。 用脑袋在想，这就错了。一假一切假，是不是？那么明心见性的心在哪儿？找不着，密心了不可得。达蒙祖师，这个初祖，我们东方初祖，这个慧可大师见达蒙祖师的时候，达蒙祖师说：“这个他跟达蒙祖师说，我心。” 这个民心不可得啊，然后我求大师给我安心，大师说：“你将心拿来，把心拿来，然后我就给你安。”最后他迷心了不可得，不在内，不在外，不在头，不在脚，不在地外，体外不在身内，然后不在太空，也不在地球，迷心了不可得。 七处中心八环边界，楞严经就是讲这个多难啊，多难啊，真的很难啊。为什么？你从这个心上去找，找不着，找不着。最后他把胳膊砍下来了，心疼，求祖师安心。哦，你知道疼这个就是你的心。那心在哪儿？ 找不着，迷心了不可得，哎，心就是个了不可得，你就找着了，这就找到心了。是以说，说是他说迷心了不可得，大师说我已经给你心安了，安在哪？安在了不可得的空性里面，就是你的心。进虚空变法界，这个空性，这个就是你的心。 那么慧可大师在哪找着了？胳膊砍下来了，疼。这个当下，这个疼，知道疼。这个心，这就是我的心知道疼，因为身体少了一个胳膊。不信，你们都拿刀把自己胳膊砍一砍一个下来，看看疼不疼。舍不得胳膊，砍个手指头也行， <laughs> 看看知不知道疼。舍不得， <laughs> 咬一下也行。 啊，真的，咔哧咬一口，不用出血，它也疼。这个疼，知道疼的就是你的心。这个知道疼的不在内不在外，尽虚空变法界无处不在。哎，这就是你的真心空性光明体，不是你的那个心脏那个心，不是你大脑思想那个心，是了了分明这个心。 这个心呢，虽然是你知道它是空性明了的，尽虚空变化间无处不在，但是你怎么能够去使用这颗心？